很多人跟我说这种内容啊太烧脑了，所以我专门为你在周五的时候把这种内容再快速的总结和再过一遍。同时，我把一些要点呢写在了图文中间，也请你把文章打开。我把每天的知识卡片也放到这里，方便你去记忆和阅读。好吧，我们开始吧。关于优势，你需要知道的十件事。大部分都活在了劣势思维之中，对于优势投入不足。 我们的文化、我们的教育都非常强调于纠正错误，而在前期的时候啊，纠正错误也的确的可以让一个人的能力迅速的上升，所以我们就会以为啊，只要持续的纠正错误，就可以让自己成为一个很完美和卓越的人。事实上，不管是心理学家、运动学家还是管理学家，他们在各个领域得到的结论都是一样。纠错可以让你达到八十分，但是发挥自己的优势和天赋，才是让自己得到一百分的可能。 但是为什么我们还关注于我们的劣势呢？我举了一个雨天为什么打不着出租车的例子，因为出租车司机啊，他并不是按照单位时间的收入来计算的，而是按照一天要赚够多少钱来算的。只要可以赚够那个钱，他就可以回家了。所以他会在那些单位时间收益很高的时候，反而更快的结束这个工作，反而会在一些单位时间很长、收入比较低的非下雨天，他反而会花更长的时间到处逛游。 其实我们很多时候工作也是，对于那些我们可以很轻松搞定的领域，我们反而做的差不多就结束了；但是对于那些可能我们需要很大能力才做好的努力，我们就投入更多。这也是为什么从心理上来说，人们更关注自己的劣势，而不是更关注自己的优势的原因。但其实那个快速阅读的试验指出，人在自己的优势空间成长的投资回报率反而是最高的。 所以，如果你有时间的话，最好把注意力更多的投注在自己的优势之上。很多人对于自己的优势投入都不够多。那么，优势、劣势、基础能力、核心能力这些概念之间到底关系是怎样的呢？我们提出一个概念，叫做木桶原理啊。新木桶原理，传统的木桶原理是上世纪的管理学家对于组织的能力所提出来的。他们说呀，一个木桶能装的最多的水，取决于它最短的那块板。 但是如果把木桶原理放在个人发展的领域，那么它的适用性就值得怀疑了。首先，在一个互联网领域中间，人可以很快的通过把自己的短板与他人合作的方式、外包的方式来弥补。第二个，如果把木桶倾斜过来，是不是最长的那块板反而取决于它可以装多少水呢？所以，这个时代的个人发展策略反而是发展，先把长处发挥到极致，然后把自己的短板进行管理。 然后尽可能多的扩大底板。什么叫底板呢？就是一些基础的通用能力，比如说自我管理能力、学习能力、沟通能力、思维能力这些基础的能力。最后面加强桶窟就是尼克，以把你的各种长短板用一个模糊方式很好的联动起来。在留言评论区里面，还有人专门提到了组织版的新木桶原理，他说有没有可以这么理解？一个好的组织就是一个桶的底板。 是它的平台，而这个底板上有高高低低不同的木板，这是每一个具体的员工，而企业的领导者具体的目标，以及企业文化，则是桶哭，让员工们更好的绑到一起。所以有两个版本，个人的木桶原理和组织的木桶原理，原则都是发挥长板，管理短板，扩大底板，加强桶哭。那么优势是怎么形成的呢？接下来我们讲一个叫优势公式的东西。 优势啊，等于才干成与投入。我们先来看优势的一个定义：优势是一种持续近乎完美的表现，是某方面持续的取得积极成果的能力。这里面有几个关键词，一个是持续的，一个是积极成果，一个是表现完美。有人听完这个定义以后，就会有点困惑。说古典，我好像觉得自己没有什么地方比别人强，该怎么办？其实啊，这个地方讲的优势，并不是竞争优势。 而是指你的能力之间的相比的更强的优势。我举个例子吧，如果你是一个左撇子，那么用左手就是你的优势。但是你总不能说你是一个左撇子，所以你就比世界上所有的用右手的人力量都大吧？所以你比别人的力量大，这叫竞争优势。但是在你的左右手中间，你的左手比你右手更有潜力，更加灵活，这叫做这个领域的优势。 第二个需要区分的概念是，如果你有一些天赋，不意味着你就有了优势，因为在优势公司里面，才干乘以投入才是你的优势。假如你没有足够多的投入，就不会有任何的优势，即使你可能是某方面潜在的天才。那么什么是才干呢？才干是一种自然而然反复出现的思维模式、行为模式和感受，它的物理基础啊。 就是三到十六岁之间，大脑的这个倒过来生长的神经网络。根据现在发现的优势，这本书说呀，在你三岁的时候，大脑已经发展出来一个将近有一千亿个脑细胞，每个脑细胞跟一万五千个其他脑细胞相连的非常复杂的神经网络。但是这些神经网络在接下来十年中间会逐渐的减少，它的数目在减少，它的信息通量在增加。 到了一个人十六岁左右的时候，这个人的大脑会形成一个相对稳定的脑神经回路格局，而这个格局就是每个人不同的、自然而然的才干的路径。从这个角度上来说，每个人大脑里面都有一个完全不同的神经地图，而这个地图的回路则决定了你的不同才干。那么，我们可以用什么可以识别自己的才干呢？ 我们在第三天的分享里面讲到了一个关于三法则。什么叫三法则？S I G N 分别是四个首字母的连体词。S 叫做 success，就是你感觉到自我效能很强，觉得自己有机会成功，一看就觉得啊，这个我也行。在这些领域，第二叫 instinct，就是直觉，哎，你觉得自动自发，不需要外界激励，自己就想去参与合作的领与第三个是 G，就是 grow。 你觉得自己成长的特别快，学的特别快的领域，最后面就是 n，就是 need。你觉得深度的满足了你的需求，在做的时候就自己已经值回票价的那些领域，在后面的练习里面，我教大家如何一步一步人生的每一个一个阶段去扫描自己的四个 time 的这些特征，s i g n 这四个部分其实分别对应着你的自我效能、你的兴趣点。 你的学习能力，也就是你的天赋以及你的内在需求，所以一个事情符合越多的 sign，就越有可能在这个里面发展出你的优势。反过来，如果你发现有一些事情就是缺了其中一到两个字母，是不是也可以创造一些把它给补全，让它更好的发展成你的优势呢？所以从才干到优势一共有四步，你一定在人生的经历中尔遇见了你的才干。 然后你可以用 son 的方法迅速的识别，一旦识别以后，在上面投入足够多的精力、物力、财力，慢慢的培养，利用到自己可以利用这个优势。最后面，在你持续利用这个优势的时候，你会被外界识别，别人会知道你是一个拥有这样优势的人。最后边呢，我们谈到了一个关于刻意练习以及优势理论之间的关系。有人提问说，哎，难道不是足够努力？ 每个人都可以在所有领域成为大师吗？我陪大家回顾了刻意练习的那篇论文。刻意练习啊，是一种可以更快的获得收益的练习方式，它需要刻意的停，留在学习区获得明确的反馈，持续的督导，以及在没有成效的时候尽快的转换新的有效的方式。并不是每个人在每时每刻都可以刻意练习的，可以练习有它的限制所在啊。第一个，它会有一些资源方面的限制，不是每个人都有那么多钱。 那么多机会和获得那么优质的知识。第二个呢，它可能需要有时间和精力的限制，每个人每天的刻意练习时间四个小时左右，两小时是最高峰的。第三个，有一些动机的限制，因为刻意练习并不快乐，所以明知道刻意练习，但是很多人坚持不下来，甚至有人会认为强烈的动机本身就是一种才干。也正是因为这样，真正通过刻意练习出来的人。 可能并不如你想象的那么的多。那优势和刻意练习的关系是什么呢？其实最好的策略是这样子的，就是你可以用优势理论先选择哪些能力是有机会获得最卓越的，然后你用刻意练习的方式去加速孵化这些策略。所以用优势来选点，让刻意练习去加速，是一个比较好的策略。在培养能力的时候，你也可以有两种玩法。 一种玩法是先集中的砸那些优势领域，但是这样的玩法呢，可能会失败，因为那些领域可能练着练着发现它并不是你最核心的优势。另外一个玩法就是你可以用刻意练习的方式，先集中的突破那些每个人都需要的通用能力，反正把桶底做大肯定是没问题的嘛。然后做着做着，你可能就知道那些有机会是你的核心优势了。